Wird alles geben, was ich habe, damit ich dich niemals verliere. All die Zeilen kann ich sagen, wie sehr ich dich liebe. Bei mir war nicht immer alles easy, bis zu unserem allerersten Date. Mein Ex schrieb, dass er immer noch verliebt ist, und ich war auf der Suche nach mir selbst. Ich glaub es heute Nacht nicht ganz, wie das Leben manchmal spielt. dich Wenn meine Welt mal untergeht Und mich niemand mehr versteht Bin ich safe bei dir, bis sie sich weiter dreht Ja, du bist mein Herz und meine Stärke Du leuchtest Ist immer noch nicht alles easy Und es bleibt so, bis wir beide 90 sind In guten wie in schlechten Tagen, Baby Kriegen wir uns immer wieder hin Ich würde geben, was ich hab Damit ich dich nicht verliere All die Worte, all die Zeilen kann ich sagen Wie sehr ich dich wirklich lieb Wenn meine Welt mal untergeht Und mich niemand mehr versteht bin ich safe bei dir, bis sie sich weiter dreht Ja, du bist mein Herz und meine Stärke auf, ist heute noch nicht ganz, wie das Leben manchmal spielt. An einem Tag suche ich die große Liebe und am nächsten traf ich dich.